les remparts. Ils sont là depuis si longtemps que leur histoire a presque été oubliée. Les générations futures n'en auront peut-être jamais conscience, mais autrefois, une jeune fille s'était levée contre eux. Aujourd'hui, c'est sa quête que je veux vous conter car elle ne fera bientôt plus partie de ce que certains appelleront l'histoire. Ah, c'est toi. Oui, je suis retournée hier, Tu sais bien que le pendentif me donne qu'une journée. À ton avis, tu crois pas que tu t'en serais rendu compte si j'avais réussi Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Il faut que je reprenne les notes de mes parents. Quand je m'approche, ça explose et je reviens. Cette fois, c'était quand même différent, je les ai vus. Les îles, je les ai vus, j'ai vu leur naissance, je les ai vus décoller. Je sens que j'approche. Arrête. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça doit pas arriver, arrête. Non Il me manque presque rien. Je vous remontrerai pas. Écoute, t'as peut-être gagné ton billet d'envol, mais il reste des milliers de personnes terrées à la surface. Et tu crois qu'ils ont le choix Mes parents Mes parents, ils se sont battus, ils sont morts, et je suis sûre que c'est parce qu'ils savaient pour la confrérie. Ils savaient ce qu'ils préparaient, et ils ont tenté de l'éviter. je dois trouver le moyen de l'empêcher. Je dois le faire. Pour eux et pour moi. les hommes ont toujours été mus par des forces parfois irrationnelles. L'espoir de changer la face du monde, la mémoire de parents défunts, À compter du moment où Jokaina a reçu le pendentif, jour après jour, elle est revenue arpenter une terre en perdition. Jour après jour, elle est allée le trouver, le Dominus Sono, la source des remparts, pour empêcher leur création. Pendant des années, elle est retournée au même endroit, au même moment, à cet instant précis où l'histoire a changé. ce soir-là, elle est partie, comme souvent. Mais cette fois, elle n'est pas revenue. Et nous n'avons plus jamais conversé. Les remparts, quant à eux,